啊！就是八局，让我又得亏了。他们今天不拉屎。滚！你那边拉点屎。我今天拉自己啊！我加的好东西了。嗯。哎。你哪不吃了？你那个文件拿好没得？我加的好东西了。滚！嗯嗯嗯！不要看我多狠嘛！来来，混一点，混一点。来来，来混一点，混一点。 from? <laughs>